の苛立ちは何だヤークリットキャリヒン様か アスの反応を補足アスラ大義を返せぬけだものめこれ以上デウス様の邪魔はさせぬ一斉浄化開始 何が神だ奪うだけの奪うだけの神など にあだなす者は全て滅ぼしてくれるこの世から滅せよ あなたの貫く人 アスラの圧倒的な力はもはや七星天が1万2000年の時を重ねて積み上げた計画にすら匹敵するほどになっていた彼らの宿願を根底から覆しかねない力それが思わぬ波紋を広げることとなるの